سوف ولا شام ومن وشام وفكوا خلاص يلا وفكوا وفكوا وارجعوه ممكن يشكل ممكن يشكل ممكن يشكل السلام ممكن يشكل ها ها ها بيتر ماما شكل صندب صندب مصاب مصاب خلاص ها ها ها على حاله على حاله خلاص بطل